А я председатель садоводства. 27 марта стали обстреливать наше садоводство. А так как я председатель, мне позвонили ребята и говорят, надо прийти посмотреть, что тут как бы это. Я говорю, хорошо, я сейчас прибегу, посмотрю. Ну, естественно, побежала. Вот, посмотрела разрушения, там крыша пробита, сторожка у меня пробита была. Вот сказала, никакие колокольчики ничего не поднимать. Все взрослые люди, всем за 50. Нет, понабирали эти колокольчика. Пока я бегала, они тут стали в кружке у меня, и все стоят с этими колокольчиками. Нас было семь человек. У одного падает колокольчик и взрывается. И мы все семь человек лежим. И у всех разная степень тяжести. У кого-то ногу оторвало, у кого-то, ну, у меня получается 16 швов, 16 ранений на ногах. Вот. А у кого-то кости переломаны, но у меня хоть кости не переломаны, но у меня нет одной икры. Я помню еще один взрыв, потому что я перекатилась по дороге, я понимала, ну я вообще с техническим образованием, я понимала, что мне надо под какое-то укрытие лечь, хотя я уже не понимала, буду ли я жива. И потом помню только еще одно, что мне было очень холодно, и кто-то как-то перевязывал мне ногу, потому что я очень много потеряла крови. Сюда уже привезли, у меня давление уже было 40 на 20. Помню, как сын мне еще тут меня на каталке везли, он мне говорит, потерпи, пожалуйста, ты же Машу хотела, мы тебе обещаем, что будет у тебя внучка Маша, ты же Машу хотела, ты только живи. Все сделано, пересадка кожи мне сделана. Сейчас немножко уже поправляемся. Единственное, что не могу вставать. Я пытаюсь с ходулями ходить, конечно, но очень сильно ноги болят, я не чувствую подошву. После всего пережитого это спокойствие еще как бы еще оно даст на здоровье однозначно. Вот, потому что все сейчас, сейчас живем в стрессе, в таком, в эмоциональном, и все. И каждый раз прислушаться, а упала, сразу детям звоню, сразу это. Ну, хочется верить только в мир. Они виноваты, им, конечно, нет. Это я не знаю. На сто лет, лет, на тысячу лет будут платить эти они репарации. Я не знаю. Но они виноваты абсолютно все. Абсолютно все. Каждый, до единого. Сашка,